Kita mau balang mau dicatang time. आप कौन हो म्यूजिक आप सुन रहे हैं wonderful. सके जबे पे भर नचैले नाचे रे गईनी लहंगा उठैनी लइका राइफल के नली सटैले के जबे पे रात भर नचैले बा छवरा हमी बार देहिया के छुआ रे सारी सारी रात मन भटकइले तो बन फुलइले अरे मन भटकइले जो बन फुलइले डबल ड्यूटी हमसे करइले बा छवरा दस टकिया धरइले बा के सटे जबे पे रात भर न चइले बा छवरा लहंगा उठोनी लइका राइफल के नोली सटोइले बा छवरा त सटकिया धरइले बा के सटे जबे पे रात भर मचइले बा अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक के मकई के भुजा भुजा भुजा भुजा भुजा करे ढोरी के पूजा खा के मकई के भुजा करे ढोरी के पूजा Don't wanna. Digital Recording Studio, Moniari WhatsApp. ¡Gracias! का

से अपन शादी कराई सारा जब चढ़ोनी हम जब चढ़ोनी हम जब तो बसावा बगल में ससवा मिलल जब चढ़ोनी हम तो बसावा बगल में ससवा मिलल के मिल गइल बाटे अब तो डरा ज्यादा मात के रानू भोज पूरिया के दहेज मिलिया के मिल गइल बाटे अब तो डरा ज्यादा मात के परदीप दीवाना को हत रहे झूठो के झासावा चढ़नी जब चढ़नी हम तो बसवा बगल में ससावा मिला लगा जब चढ़नी हम तो बसवा बगल में ससावा मिला लगा जात रही हम सफर में तो दूर दसावा मिला लगा जब चढ़नी हम जब चढ़नी हम जब छोड़नी हम तो बसवा बगल में ससावा मिला लगा जब चढ़ोनी हम तो बसवा बगल में ससावा मिलल बा डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छौड़ा दाना हिंदी बोले रे कह के रे यार मालो हिंदी बोले रे ओहिया से देखनी हो बानी पगलाइल रातों दिन में अखियों में निंदियो न चले ली जब पतली ओकर कम हो हर डोले अरे दिल वाला बिंदी लगा के यार मालो हिंदी बोले रे पहिरे एकरा यही अदा पर तो हो प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक आप सुन रहे हैं देश सुनील के आवाज में सीतामढ़ी जिला के शहर जी जहोग है

रबे धके पहा जाम लइका सब गीचे लगी हे धोके पहा जाम लइका सब गीचे लगी हे सीतम ओढ़ी जी लागे तार जीजा लगी हे कर दुहू फुलवना सीक रेट से दगी हे सीतम ओढ़ी के छोर

जवानी राइटर सोनू सुनील बुची चुम्मा ठगी है राइटर सोनू सुनील बुची चुम्मा ठगी है जीजा लगी है कर दुहूनु फुलवना सीक रट से तगी है सीतामढ़ी के लड़का तार जीजा लगी है डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक फरले बारे बचा digital recording studio, Moniari WhatsApp. छम छम बिहार वाला खंगरी पनीर के छोड़ी डीजे पनाचे छम छम बिहार वाला खंगरी पनीर के देखा दल कहता धनु एकर बम नेपाल वाला खंगरी पनीर के ढोरी एकर पनीर बा नजर करले सब हिरबा ए

देखी के लाली पागल भइल सह लइका पागल भइल सह बोल लगे तू आब नहाब हमके चिखा द तू हम हमके चिखा द तू तईका उठ के तहारा हाली पागल भइल सब लइका पागल भइल सब लइका लवले तू आहब नहारा हब हमके चिखा दो तू तइका हमके चिखा दो तू तइका कोइले बारो कोइले बारो मोहल गरो भंगरी पहिर के छोरी डीजे पर नाचे छमा छम नेपाल वाला भंगरी पहिर के छोरी डीजे पर नाचे छमा छम बंगाल वाला भंगरी पहिर চিকন তুহুনু গাহাল চিকন তুহুনু গাহাল রাইটর সোহনু দেখি যাবাহানি ভৈল বাহাতে বেহাল ভৈল বাহাতে বেহাল তহনি ছুয়ে তা তহনি চিকন দুহুনু গাহাল চিকন দুহুনু গাহাল সোনু বিকাহা হাসে দেখি যা বাহানি ভইল বাটে বেহাল ভইল বাটে বেহাল দেব সুনীলকে দেব সুনীলকে দে তো বারো গম भंगोरी पहिर के छोरी डीजे पर नाच छमा छम नेपाल वाला भंगोरी पहिर के छोरी डीजे पर नाच छमा छम बंगाल वाला भंगोरी पहिर के ए कर पहिर बा नचर जोर ले सब पहिर बा ए ए कर पहिर बा नचर जोर ले सब गईल बा दुनु छुअल दुनु छुअल चाहिले कर हम बंगाल वाला घंगरी बह के छोड़ी डीजे पर नाचे छमा छम बिहार वाला घंगरी बह के छोड़ी डीजे पर नाचे छमा छम नेपाल वाला घंगरी बह के डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छौड़ा छतिया हंस सकिया तब के छतिया हंस सकिया तब के सखी भोरवाले हम पूछब अपन सहिया से सखी पूछब रतन देवरे के लेके अपन रजऊ से सखी पूछब रतन देवरे के लेके अपन सहिया सखी पूछब रतन देवरे के लेके सकी गइल बाबा हराबा ओहिए से मोहन के लागत खराबा जहिया से सैया सकी गइल बाबा हराबा सब रात में देबो रे ले के अपना रजऊ से सखी पूछब रात में देबो रे ले के अपना सहिया से सखी पूछब रात में देबो रे ले के हिल पिया बारे निहिर गइया रौनक रंजीत फोन करे न सैया देव सुनिल पिया बारे पूछब रात देवरे दिले सूतब अपना रजऊ से सखी पूछब रात देवरे दिले सूतब अपना सहिया से सखी पूछब रात देवरे दिले सूतब निंदुआ पेले न पड़ेला सखी रे मन बहरी करेला छतिया हंस सकिया छतिया हस तकिया तब के सखी हम पूछब अपना सहिया से सखी पूछब रात दे डरे दिले के सूतब अपना रजऊ से सखी पूछब दे दिले के सूतब अपना सहिया कमर हिलाई चलल कराए बबुनी ओढ़निया संभार के हो चलल कराए बबुनी ओढ़निया संभार के हो चल तू संभार के हो बदल विचार के हो चलल कराए बबुनी ओढ़निया संभार प्यार के हो चलल कर ये बबुनी ओढ़निया के हो चलल कर बबुनी तोहनिया संहार के हो चलल कर बबुनी ओढ़निया संहार के हो बा विचार हो कृष्णा दिली पतो है देत बा विचार चलल कर ये बबुनी ओ हनिया संहार के हो चलल कर ये बबुनी ओ हनिया संहार के हो पसंद रिकॉर्डिंग स्टूडियो खरझकिया त नइखे जाता पंडीजी हमारा पतारा जेने जाई बनत नइखे जाता हर जय हन लग बनेला हो मिजाज रोज लग लग बनेला हो मिजाज तोरा ढोरी पर बैठल बाटे सोनी महाराज चढ़ली जवानी पकड़त बाटे राज तोरा ढोरी पर बैठल बाटे सोनी महाराज चढ़ली जवानी पकड़त बाटे राज जवानी बकर पकड़त बाटे तो

कुर्सी बैठल बाटे सोनी महाराज आ चढ़ली जवानी पकड़त बाटे रात तोरा घोड़ी बैठल बाटे सोनी महाराज आ चढ़ली जवानी पकड़त भैया नंबर वन लागे जवानी तोहर आइटम बम ऐसन मोर दिला दर्द आबा न मिलेला सीतामढ़ी के लड़का चुमा धोरी पले बेला हई रीगा के लड़का चुमा धोरी पले बेला चुमा धोरी पले बेला चुमा धोरी पले जो बना से डूबा हटा गिरे नदी हा जो बना से डूबा हटा गोली बंदूक के यहाँ चले लगा हटा गिरे नदी हा जो बना से डूबा हटा ओ रहा उठा के पहरे गेला गहरम आ दे नए कहरा नजरी में सहरम के साजा लेली मजा पैसा देबेला सीतामढ़ी के लड़का चुमा धोरी पले बेला हई रीगा के लड़का चुमा धोरी पले बेला चुमा धोरी पले बेला के अपना कहरहना राजा रोहित राजा भली ही बहाजा राजा बाबू राजा नोट तो मुंह में देह बेहला चोली से पानी टप टप चुहिए हला ऐलू पाला कबो हला करे न देबेला देवेला सीतामढ़ी के लड़का ढोरी पल बेला हरी गा के लइका चुमा ढोरी पल बेला देखे में बहारू गोरिया नंबर वन लागे जवानी तोहर आई तुम बम ऐसन मोर देला दर्द आबा न मिलेला सीतामढ़ी के लइका चुमा ढोरी पले बेला हैरी गा के लइका चुमा ढोरी पले बेला Carrara

कभी बनब तोर माई के दमाद रे माई के दमाद रे माई के दमाद रे हमी बनब तोर माई के दमाद रे माई के दमाद रे माई के दमाद रे हमी बनब तोर माई के दमाद रे तोरा से हम जान से ज्यादा प्यार रे सपना देखा के कभी है नहीं हमारा के न कहा रे पहले बहानी तोहरा से हम जान से ज्यादा प्यार रे सपना देखा के करी है नहीं हमरा से इनकार रे जब ले जइयो बहम कहरत रहब हके याद रे हम ही बनब बतोर माई के दमाद रे माई के दमाद रे माई के दमाद रे हम ही बनब बतोर माई के दमाद रे